Il fakhir idi ishet tu in nisu biti men latra. Tu tu chai ef mi secher en paiten chao pecher necher nefer nef cheperu ra. Ya tu tu chai cher nep. Kedek ich iri. Cher wenin tu You wave fach. دي كونسرتي بترويلتي اي رخ ايمك باخر ان نتشر نفر من ماترا ارنخخ ميخ بيني حسشتا ان تي يو اف من باي بن يو ان انخو بن وخكتخو هربتها